Bueno, ahora que tengo la guitarra de ocho cuerdas, voy a aprender una cancioncita de Animals Leaders. Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una banda de gracia una bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó, recuerden comentar, compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima. ¡Chao!